Malum bugünlerde herkesin canı biraz sıkkın. Herkesin kendi sağlığını düşündüğü böylesi anlarda biraz daha sıkkın. Herkes biraz rahat ermenin, biraz kafasını rahatlatmanın derdinde. Biz de bugün size bunun formülünü verelim istedik. Her şeyin genişliğe kavuşacağı zaman dilimine giderken inşallah bu sıkıntıları atlatmanın bir çaresi var mı peki? Evet bunun bir çaresi var. Hem de çok basit ama ilginç. Borç vermek. İnsanoğlunun borç vererek kendisini rahatlattığı duyulmuş mudur? Üzerimizdeki bütün sıkıntıları atacak olan formülünüz bu muydu diyorsanız eğer baştan söyleyeyim. Bu formül bize ait değil. Bu yöntem Hazreti Allah tarafından bizlere verilmiş bir emir. Tabir caizse bir teklif aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır ve ona döndürüleceksiniz.'' Hazreti Allah ehli imana nida ediyor. Kimdir Allah'a borç verecek olan? Elbette ki kim olduğunu iyi biliyor o borç verecek olanların güzelliklerle süslenmiş olduğu bir hayatı bize anlatıyor. Verdiklerimizin birkaç katını geri vereceğini çok açık bir dille beyan ediyor. İnsan bu. Değeri katlanacak olan şeyleri bu dünyada elde edip bir anda bitirmek istiyor. Bu sebeple olsa gerek insana önemli bir uyarıda bulunuyor Hazreti Allah. Güzel olarak vermemiz emrediliyor. Vereceğimiz her ne varsa başa kalkmadan, kendimizi üstün görmeden vermemizi emrediyor. Borcun nasıl verilmesi gerektiğini de tarif etmiş oluyor. Öyle bir tarif ki bizleri 1400 yıldan beri dünyanın geri kalanından ayırıyor. Dünyanın geri kalanı verdiklerini sayıyor, Müslümanlarsa verdiklerini unutuyor. Dünyanın geri kalanı elindeki imkanlara göre çaba sarf ediyor. Müslümanlarsa karşısındakilerin ihtiyaçlarını her şeyden üstün görüyor. Dünyanın geri kalanını kime kaç adet vereceğini düşünüyor. Müslümanlarsa ne lazımsa veririz diyor. Biliyor musunuz? Ne lazımsa kelimesi sadece bu topraklarda manasına kavuşabiliyor. Şimdi ayeti kerimeye geri dönelim. Hazreti Allah hem daraltacağını hem genişleteceğini beyan ediyor. İnsanoğlu hiçbir zaman sıkıntı istemiyor. Ancak bu sıkıntıların sonunda genişlik ve ferahlık kendisine verildiğinde başka ayeti kelimelerde de ifade edildiği üzere nefsine uyuyor, şeytanın tuzağına düşüyor. Öyleyse genişlik ve darlık bu dünya hayatının vazgeçilmez gerçekleri olarak aslında bizleri Rabbimize yaklaştırıyor. Ben bugüne dek o kadar çok sadaka verdim ama verdiğim sadakalardan her zaman Cenab-ı Hakk'ın misliyle verdiğini haşa görmedim diyenlere deriz ki nankörlük etme darlığa düşmek de nefsinin azığıdır. Hep geniş ve derde düşmeyen bir nefis ararsan Nemrut sana yetmeli. Nemrut ömrü boyunca hasta olmamıştı. Hatta başı bile ağrımamıştı. Hiç dar düşmemişti. Nasipsizdi. Ama bir sivrisineğe mahkum edildi. Cenab-ı Hakk'ın hakiki izzet ve ikramına kovulmuştu. Sen sen ol. Nefsinin sınırsız bir rahatlığa kavuşmasını talep etme sen nefsini rahat bırakırsan bil ki nefsin Rabbine isyan eder. Nefis bu boş bırakmaya gelmez. Ey ehli iman bir bak biraz sıkılınca daha fazla anlar olduk nimetlerin kıymetini. Sokakta dahi daha rahat adım atabilmek aranır oldu. İnşallah bu sıkıntılı günleri de atlatırız. Ayet-i Kerime'nin hikmetince anlıyoruz ki biz birbirimize yaklaştıkça birbirimizi nefsimizle değil Cenab-ı Hakk'ın rızasına göre sevdikçe Allahu Zülcelal'e yaklaşıyoruz. Evet bugünlerde herkesin zorlukla imtihan oldu. maddi olarak pek çok insanın mecburen evinde kaldığı, belki de açamadığı iş yeri yüzünden zor günler geçirdiği bir zaman dilimindeyiz. Bu sıkıntılı dönemde topraklarımızda diğer ülkelere göre daha kolay geçilen bu günlerde diğer kardeşlerimizi unuttuk biraz. Unuttuk sevmenin kıymetini. İşin hakikatine gelince, şimdi unuttuklarımızı hatırlama zamanı. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın rızası için yardıma koşma zamanı. Şimdi Rabbimize döneceğimiz ana kadar unutmamamız gerekenlerle aynı yolda yürüdüğümüzü hissetmenin zamanı. Unutmayın ki cömertler olduğunda verenler değil, olmadığında da vermek için çaba sarf edenlerdir. Sevgiyle, cömertlikle, sağlıcakla kalın.